Amma ba'd. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La konfirmin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Sekarang kita bersama mengaturkan kanjiran Fatihah. Kita aturkan kehribaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Orang yang satu tahun lalu, siapa yang tidak petang kulis saja. Sekatarain kehancuran, kefokusan, keakui petang kulis saja. Orang yang satu basul, kelebatan kulis saja. Sekatarain kehancuran, kefokusan, keakui petang kulis saja. Setiap jumat Islam laki maupun bini. хочеш, не... Pemirsa pengajian Banyu Kiroon Syampuan artikel dunia. khusus kita khususkan dek ke almarhumah Ninti Ninti matabah sana lauk kita sedaya ni semua ratus satu sana betul ramai belak ke kopur selamat dari seksyen Allah tu yang ahli syurga sedengki. Mentar kain yuri dan Allah yang syafat ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafat ibn para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin. 我感觉很累很累。 yun lahadhihin niyat pala kuli niyatin salihat pala niyatil qabul tamami kuli sul panayili kuli makmul bihni sayyidina rasul Bina abil batul sallallahu alaihi wasallam umul fatihah الفاتحة الفاتحة pemirsa mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Talen Islam ben sesahakan akhem pada kepada telok segala ben talih pangkri Islam ben sesaka panikah bencaga nih Islam kentoh bisa berdiri mun orang panik ningkel dak salah setong dari setelok Berarti orang kak dito kafir halal deren. Saya kata ada terang lagi Yang dalam kitab Irsyadul Ibad 44 Fahuwa biha kafirun halaluddami Fahuwa biha kafirun orang kini ke kafir halal dari oleh paten. Pertama syahadat wa la ilaha illallah. Syahadat persaksian bahawa tidak pengiran angin Allah. Orang yang pun tanda ke la ilaha illallah ki kafir. Halal dari oleh paten. Wassalatul maktubat tuban solat seifar duaki. Eh, Nabi yang pun letak anda. Dia ke solat seifar duaki. Maka orang yang kafir halal darina. Wasawmu Ramadan ben apuasa bulan Ramadan. Yang letak anda apuasa bulan Ramadan ni kekeng kafir halal darina. Gitu. minta kafir maka pakun dia puasa bulan Ramadan dia salat selemak waktu setiap hari dia bersyahadat bahawa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali namun ajunan Epon Allah subhanahu wa ta'ala man tarqa hunna wahidatan fahuwa billahi kafirun wala yuqbalu minhu sirfun wala adlun waqad halla damhu wa maluhu Siapa-siapa orang seningkel dekat salah setong setelok maka orang jadi berarti kafir dekat Allah. Di Allah Ta'ala tak terima kelakuan fardun, kelakuan sunnah, tak terima para jomah kuat syalah ko fardu syalah ko sunnah mencet apa la nikel da kasi telok maka panika wa billahi kafirun kafir ibadana tada saya terima ban Allah halal halladamuhu wa maluhu halal darana halal ardatana ardana oleh elokain oleh paten oleh ekala artana oleh ekala artana oleh rampas artana orang kain toh mun sampai ning keleki puasa bulan Ramadan sehari saus tanpa pada uzur secet lakaran diberi kemurahan ban Allah kalau ban sebab uzur tersebut benih yang kerana kering benih yang kerana uzur-uzur selain maka lam yaqdihi somud dahri kullu kulli jadi tak bisa ikodain kalau ban puasa setahun penting Seperti umpaman apuasa-apuasa dan yang ide lembu bulan Ramadan. Tepak kun sa'are. Tak puasa Tanpa udur. Tina ekoda wibun seko umpam. Tak apa ekoda ini tahun benteng tak mendeng. Ekoda ini setahun benteng. Sa'are Sa'are gini pasal sesaare dalam bulan Ramadan ekan de en setahun penting. Tak cukup tak. Karena dari wajib orang panik yang ada dalam bulan Ramadan. Pemula tanda puasa bulan Ramadan keng kafir. Kenten. Tak boleh aku ni gantian sehari. Gantian seminggu, gantian sebulan. Setahun. Tak cukup. Man aftar yaman min Ramadan lam yak, la yakdihi somud dahri. Orang yang tengah pun lam muka sehari dari bulan Ramadan. Ini kata bisa kodokin dalam bulan puasa setahun benteng. Jadi pas berapa sih bisa ngepoen ni ya? Osa teloi buare. Osa teloi buare. man aftar yawman min Ramadan yajibu alihi salatatu ala fi yawmin. Jepun Imam An-Nakhaim siapa-siapa orang yang semuka sehari baik dari bulan Ramadan. Aneka osa kenten teloi buare. Teloi buare. Tempat teloi buare ni. Setahun penikah belum puluh telok eh, eh dalam saya tak, saya buat ah, eh ni kebelung polo telok tahun bak bulan kali kali telok ni Sampai tahun ni pun Jadi 200 sekian tahun kepada Bani Imam An-Nakha ini. kebah repot. Mangkana umur tak kira pasal ke nikah luar biasa panika amar ummati ma baina sittin wa sab'in umur tang umat dia pun berkisar antara sebitek sampai ke petong tahun tapi dia buat pun imam menohok ni usahakan dan terlebih tahun atau ah, lebih hari kimetrot kebanyakan ulama kan cukup sehari sampai ke nikah. Mungkin masalah kau wajib nengki sahar. Tapi dari banyakan tu sana. Ben dari banyakan keutamaan namun. Apa sebulan Ramadan. Sehingga kau tu sampai teloi buare. Apa? Puasa ni kalau lain ben selain. Ben ben amal-amal selain. Nabi amal-amal selain ini kemudian Allah Ta'ala dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipat ganda bisa sampai petong atas lipat ganda Aten ki bada bitongan menabi puasa panikah lakare tanggung Allah Ta'ala. Nengkok saya nah. Orang ini kita apa hari ingin pun tentang apa ingin owning. Jauh berempat tekel. Karena istimewa na bulan. Istimewa, istimewa na puasaan. Sebab pasapan ini kena juga atas keimanan seseorang. Muntakin kerana iman. Orang yang panikkan kita apa hasutan? Cara yang gampang mungkin guna gaya yang apa asa. Mari ngakan yang ada orang keluar boleh. Bibir lah kosot ni lah. Lah kantar lep lep lep lep. Jika teruk ngebila dua bereng. Mentakin kerana keimanan kan ngakan orang ni nginum kasak kasak tapi kenapa ni kelakaran lah pokoran oh, keimanan dia kata ada orang bakun tak ngakan bakun tak nginum bakun tak rokok sehingga puasa apa menjadi taming perisai kangkui nolak neraka neraka apne atau bebau ne lesen orang yang siap puasa gento kan lebih rom ku Allah taala itu pengben bau ne minyak kesturi mul joreng siap puasa ni kan? saya beri ke pungaan bani kunting teban apu kamu lo lah lese bunga ku laku bade kapungan karena bekal tepangki serang ajunan pun Allah Subhanahu wa taala ketika tepangki ban Allah taala ni ke bekal tepangki dalam kebadan ngapunga ni kabul jane pun puasa Namun ide lembulan Ramadan menikah. Setan-setan saya pengkot. Jin-jin bagian saya leng-meleng, leng-meleng. Sekal nakal-kal nakal saya pengkot. Bulan Ramadan. Labang-labang neraka saya etotop. Labang-labang suarga buka. Setiap malam ni kepada panggilan marama tepe tibin orang setero dak kepakusan matep pong-pong ki setia pong-pong ki bulan Ramadan pong-pong malam bulan Ramadan mon orang ala ko aka cubaan ambuin cek doroten. Aneka setiap malam ni kepada panggilan macam kento. Madep madep orang-orang se teroda ke kefokusan dia madep pong pong ki bulan Ramadan. Kengmon orang alakop cuba ambuin. Eh, dalam bulan Ramadan bernikah bi Allah Ta'ala orang-orang se langah hakin masukkan raka banyak se lima tiga aki sebab gelaban kefokusan yang dalam bulan Ramadan bi Allah Ta'ala ni ke banyak saya MRT ke aki dari neraka. Mun pasanan orang ni laki makun tu sana. Sampai mari bulan Ramadan. Kengkeng nakal gelu berarti kan tidak kebagusan sekali. Maka men malaikat Jibril edu aki mantar ecewa kiniban Allah Ta'ala dari rahmat Allah Ta'ala. Nyaminin sarang ajunan pun kanjing Nabi. Artinya, masih tetapi orang sejauh dari rahmat Allah Ta'ala. Sesuai kalau kelaban doa malaikat Jibril, bantu anak Kusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjing Nabi seorang Malaikat Jibril Aki, Menberda orang Anik kampun lah jepuk bulan Ramadan Man kenapa kun tak Eh sepura gitu sana Sampai mati Pas mati dalam keberadaan tak seperti sana. Tanto nanti masuk neraka. Mantar benda Allah Ta'ala. Eh cuba kini. Dari rahmat Allah Ta'ala. Eka doa mereka Jibril. Ketika kuste bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ongke ke mimbar. Manabi khatib ongkir ke mimbar. Eh, waktu kak disa, doa kata terima ke Allah. Eh, waktu kak disa, doa kata terima ke Allah. Maka sarang Bilal biasa ni Doa ini. Doa na Bilal kak disa. Istilah dari yang betul Bilal. Ungku na moroki. Kisah, eh doain. karena waktu kak disa, waktu istijabah. Nah tepat nenek waktu istijabah, si adu'a malaikat Jibril sengaminin kanjing Nabi. Uh. Oh. Ini kata top doa ni. Salah si adu'a malaikat Jibril ban kanjing Nabi. Si adu'a malaikat Jibril sengaminin kanjing Nabi. Pas tepat. Eh waktu nah Kanjing Nabi ongke dek ke mimbar sebagai khutib. Ongke kanjing Nabi ke mimbar nikah madhabu amin. Ongke boleh amin. Ongke boleh amin. Ada benda semator. Ya Rasulullah innaka sa'ital mimbar faqulta amin amin amin ya rasulullah ajunan engkau ke mimbar pas madhabu amin sampai telu kali kenapa gitu ya rasul oh iya mereka jibril labu kasih engkau Ewak eh, tu jeruah. Waktu nak sengkok ungke ke mimbar ya. Rabu malaikat Jibril pas malaikat Jibril metebu. Man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. tu amin. Siapa-siapa orang? Pasera-pasera orang Sejepuk dah ke bulan Ramadan ternyata pakun kita isap Orang orang kita was mati masuk neraka. Menteri jawa kina di rahmat Allah. Ngering ajunan sing aminin ganjing Nabi. Iki gulung uca amin. Epa eh, kon malaikat Jibril. Sebab mana Nabi tak tak kengjek ending. Maka orang yang pandai kapa kuni sepura benda Allah Ta'ala. Muntah sepura ni kan mungkin kan orang yang pandai kapa kan tak basah. Mungkin orang yang pandai kan? tak patut yang mulia lagi dia orang yang siap puasa. Jadi kan secara keldu, jadi doa lagi. Manta dicawakin dari rahmat Allah. Mereka Jibril saya, adu'a. Ah? Kanjing Nabi saya, amin. Manta dicawakin dari rahmat Allah. Dia pun tak kenglah tak celakan orang. Itu eh, akhir macam ini ke mereka Jibril dan kanjing Nabi. Ya, sana kanjing Nabi ini kami minta akhir sepura. Tapi dari sahara nak keluh. Kerana orang yang masuk bulan Ramadan. Kita pun tak sebut lah. Berarti kita tak lakukan keperkosaan. Arus yang pertama. Yang kedua. Malaikat Jibril madhabu boleh. Uman adraka abawaihi. Au ahadahuma falam yabirrahuma. Au ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ba'adahu Allah Qul amin faqultu amin Pasera-pasera orang Sejepok dek kering tua dua Atau jepok dek keselaset tong sedua Ternyata tak kebaik pekus kering tua dua Ternyata pas mati orang ni ke masuk neraka mantar ban Allah taala cuba kina dari rahmat Allah mantar cuba kini rahmat Allah Keng kesaran gelu. Jepok kareng tua dua, tak kebaik bagus kareng tua dua. Lah, kau dah tidak boleh minta besi. Lah kon tak boleh. Ronyoro kan nekan. Bani aku boi bagus tapi minta kebagusan melolokun. Minta kebagusan dari reng tuan. Mesti nak orang bani aku boi bagus ke reng tuan. Bani minta kebagusan melol. Minta kebagusan ni kamu kik kanak. Minta tu kik bakun minta kebagusan kering tu. Bila si? Aku boleh pekus kering tu. Bila saya Malasin ntet malasin ntet kering tuan ni kabil orang panikah manabi anak terus tetereng fokus anak terus tetereng fokus aku pergi fokus kering tuan berlesin benda Allah Ta'ala bas. Eh, yang berlesin kalau ben, kapa aku sendiri. Orang kau boleh fokus kareng tua, kau bengat tua. Kalau bencara, areng pareng, kareng sepo, onki odi, mana biar mula sete, ya eh, holaki, ya eh, santekain, ya emosaki eh, Quran, emosaki eh, tahlil, dan lain-lain semacam. Maka pandai kesibuk kali pada ngaki serang ajunan epon Allah minimal lemak. Lemak barkar. Orang pandai kepekal andi anak yang kedua an an e paringin odi. Sen nomor telo an an e paringin lanceng umur. sengkaan dan pernikahan sampai banyak aku bagi keperkusan. Dan orang sepo. Sehingga banyak keperkusan seelakwa ki anak sesekaligus juga eka oleh sarang orang sepo. Se nombor empat, anak begal. lancang umur. Bekal lancang umur. Saya nomor lima anak bekal. Aku boleh fokus. Dia koreng sepoh. Ini koreng sepoh pernikah sangat barokah. Manabi perkusin yang sepo, maka abak panik ke pekal eparingin kepekusan saya macam-macam serang ajunan ni pun. Dari ajunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngabas kau orang sepo pandai kan lebih utama yang tempeng ben ngabas Ka'bah. Orang kan ngabas Ka'bah ni kampun lah setong kepekusan. Nah, bahasa sekarang saya mau lebih fokus boleh, lebih utama boleh. ngabas orang sepo kalau bukan perasaan belas kasih sayang. Untung orang pandai ke mana bila ki japo orang sepo. Mun tak aku bagi fokus orang sepo akhir mati masuk neraka manter ejawa kini. Dari rahmat Allah. Ini kedua malaikat Jibril. Sekarang juga doa kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi sing aminin. Kanjeng Nabi sing aminin. Aku boleh fokus sekarang sepoh kan. Tu benda Allah Ta'ala tak namung iblis dan akhirat meloloh. Dengan itunya, ampun lain, hebel sebenarnya Allah Ta'ala. Tangan tos akhirat pun ten, menoreng nikah, aku wai fokus kering sepuk. Menoreng akhirat yang gigi nikah, ampun letak, lah eh pemasok ke suar kebun. yang akhirat bunda kanjeng Nabi al ibnul aquh la yadkhulul jannah anak sebengal kering sepo nyake en kering sepo tak masuk suara kenje tapi sebalik man mata wa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati illa darajah Siapa siapa orang mati dalam keberadaan. Orang jadi ridho tak ke orang tua dua. Senang tak ke orang tua dua. Maka antara orang ben antara para nabi neneng suat kerja kun lak seterjet. Sebaliknya, waman matahu wa akun walidehi lam yakun bainahu wa baina iblis fin nar illa darajah siapa-siapa orang yang semate ilmu kebadan bangal kareng tua nah mate ilmu kebadan nyake en kareng tua maka terecet orang nikah. ben terecet iblis nikah nikah kun la seterecet la seterecet kun jadi orang nikah ke iba ben sekoni iblis pun ibuban sekoni iblis kerana bengal kau orang sepo terjatuh nikah terjatuh nih neraka nih semak sekali ke iblis semak tapi menabi areng keboi pekus kereng sepo ni ke semak sekali terjatuh dek kepada nabi terjatuh semak dek kepada nabi saya ingat orang sepo. Orang sepo. Perkusin orang sepo. Baik Siki maupun siapa lah tinggal tunya. Mundi orang sepo bini misalnya minta doa karena sepo bini ni doa dan sepuluh bini pun ni kedepak ke langit nembus leng aleng doa dan sepuluh bini ni kena nembus leng aleng antara bumi dan langit ni kik berada leng aleng tapi doa dan sepuluh ni ke tembus tembus Aku boleh fokus dia korang sepuluh bini kelaban abrik nafkah, abrik hadiah. Nika lebih utama tempeng ben areng bareng dekka orang sepolah ke. Namun edir eh, masalah taat anikah lebih berhak eh, aten orang sepolah ke. Jadi montok atau taatan kau orang sepolah ke. Menarik beri ya. arik beri an kau orang sepo. Bini. Sebab kenapa saya terbuki orang sepolah ke. Ke terlebih matang. Pemikiran eh epon. Eh yang sepolah ke. Yang sepolah bini. Yang sepolah bini. Ini kebiasaan kun iman meloloh. Nisar meloloh. Tapi cara nisar tak tahu. Maka biasa nama Nabi buat dari muduk. Biasa sila kau toku. Dia ring tua bini. Sebab kasa kundi ndik ke nisaran meloloh. Kan tak tahu cara nisar. Itu aku ini, itu aku Akhirnya tak pernah. Ada, itu aku Itu angisin. Pah nginap segala ni pun tu kan. Tak ada apa benar. Tak ada apa benar. Pas dalam ketibi, ah, tak ada yang berengkok ya nak. Ini kejaran ni, bini ni ser. Akhirnya, lah. anak tak pernah. Burung. Saya mohon tu ke. Bereng sepuh cara ni ser apa ni kah? Ah, ini sabar ya. Redin mau dia telur mana ia remin. Mun tak ia remin, tak tetes dekik kun tetik telur samburukan. Allah. Setiap tak ada keki kada. Sahabat. Tak torot lah. Dia nak berdesing ngurusin. Dia pun tukar berdesing ngurusin. Berdesing ngajarin. Berdesing adidik. Berdesing alate. Torot lah. Ini ha, kecarana kek laki, Carana bapak ni sekarang ke anak sing ke anak tetapi orang bagus tetapi petuaatan ka, orang sepola ke urusan toat coba mempah torok ka ibu eh, ni kata tetapi pun duduk kan uh dah dah mana engkau lah kau ingat kau buat yang disak pada karen kau dung din bando nak tenglayap bas bancang kok kok nangis nangis bengkok nak Ha, rasa ajaran lah. Ni syarat. Tentu cik tahu atan ah, ibu ni. Mencet ben bahapan. Ampun lah. Eh takung tina ben. Untuk sengkok. Saya biaya nak Kan saya biaya yang bahapan. Ibu pun tu tukang tangis. Akhirnya burung. Saya bantuk. Di dalam urusan nafkah akabai areng pareng Pebanyakan kah reng sepo bini tapi urusan taat lebih hak taat dekah orang sepo laki sebab orang sepo laki ni kata pemerintah apan panapan ni ke lebih dewasa Itu pengben orang sepo bini kemudian juga woman zukirtah عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله من أجنان كجيك put sebut, ajunan أجنان eh, put sebut, eh sebut أسمنا asma Muhammad misalnya Mengkana orang ini kata asolawat ke ajunan. Pas tak asolawat ke ajunan. Mata orang ini kemasuk neraka. Mantari jawa kina Allah Ta'ala. Dari rahmat Allah antar eca eh, wakin di rahmatah Allah ngireng ajunan sing aminin wa iki ngireng amin kanjeng nabi maus amin tidak sampai kita panik kemirang ngidingaki asma Muhammad pas tak salawat menabi beda orang ngucak kusti kanjeng nabi Muhammad langsung Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaih. Atau tambahin Allahumma salli wa sallim alaih. Atau tambahin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cak neng neng. Mun beda asma Muhammad eke dingaki. Beda asma Muhammad e sebut. Cak neng neng kita. Asalawat, asalawat. Mun tak asalawat, ni kaya pocah mantar jawa kini rahmat Allah semua coba ni kan malakat Jibril kanjeng Nabi sing aminin setiap merang asma Muhammad Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Sidina wa maulana Muhammad Anika kita maus nih. Lah nak kan cekancah dengan pun lastari jawab salam ki benda selawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Kasak. Tepanya mana? Asalawat dek kajunan ni pun kanjing Nabi. Langkong-langkong ketika merang asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka sawase paringan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعاطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام يسر ولا تعسر بتمام الخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير اللهم يسر لنا لليسرى وجنب العسرى اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا من كنفك وعدنا من سخطك وغضبك ولا تأيسنا من رحمتك وقل لنا ولأهلنا ولإخواننا كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة وعصمنا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وهرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وحامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة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 Kalau ben idin epon Allah, muka-muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan sarang maun epon Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.